Kontxi Aldalur, Rafa Diez, June Jartza, Kaizka Agirre, Amaia Aramburu, Josean Egilegor, Pilar Arratibel, Agus Rodríguez, Garazi Urrusolo, Asier Iriondo, Pilar Carrere, Mikel Osinalde, Aitziber Jartza, Inigo Etxezarreta, Lurga Jastegi, Javier Montes, Malen Domínguez, Xubane Uribarrena, Butx, Sandra Barrenetxea, Isar Hernando, Itziar Iturri, Markel Ormazábal, Ricardo Burutarán, carviña Alquiza, Javier Vitoria, Olaya Duarte, eta azkenik Donostiako alkate Juan Carlos Izagirre. Bueno, Ipazo, eh? Oso pozik eta arratzaldeon guztioi. Donostiako udaletxerako EH Bilduk osatu duen zerrenda aurkestera gatoz gaurkoan. Talde bikaina gaur orkesten duguna. Anitza, ibilbide ezberdinak egindako jendea. Adin askotakoak, auzo guztietakoak, donostiak dituen erronkei heltzeko pres dagoen taldea. Baina bereziki talde hau osatzen duten pertsonen hiru ezaugarri azpimarratu nahi ditut. Lehena, esan bezala ibilbide <clears throat> ibilbide ezberdineko pertsonak daude hemen. Esparru ezberdinetan aritutakoak. Arlo ezberdinetan aritu diren arren, denak datoz bat garrantzitsuenean pertsonak izan dituzte erdigunean eta euren esperientzia, ilusioa eta gogoa jarri dute proiektu politiko honetan. Bigarrenik, konpromisoa erakutsi dute urteetan zehar eta orain hemen egotearekin. Konpromisoa orain hiri honekin, Donostiarekin. Beraien esfortzua urrengo urteetan hause izango baita. Donostiak behar dituen erantzunak modu egokian ematea. Donostiaren etorkizuna lantzen astea. Eta donostiaren ongizatea eta bizikalitatea hobetzea. Y en tercer lugar, otra característica de las personas que conformamos este grupo. Entendemos la política como una herramienta fundamental para cambiar las cosas. para solucionar problemas y para construir un mundo mejor, un futuro mejor. Es uno de nuestros objetivos, poner en valor la política con mayúsculas. En esta época en que la ciudadanía se distancia tanto del mundo de la política, y es comprensible, viendo el espectáculo en la que la han convertido en algunos foros, queremos que se vuelva a creer en la política como medio para mejorar. Y solo hay una manera para conseguirlo, demostrar que nos enfrentamos a los retos de ciudad decididamente y que conseguimos desarrollar proyectos ilusionantes y hacerlo a nuestro estilo, desde la cercanía, con transparencia, de una manera abierta y honestamente. Azkeneko urteotan, Donostiak orain arte ezagututako bizitasuna galtzen ari dela ikusten ari dira asko. Euren auzoak eta ingurua eraldatzen ikusi eta eurentzako auzoa ez ezagun bihurtzen ari da askorentzako. Gure eguneroko bizitza bigarren maila batean utzi eta bestelako interesak lehenetzi dituen hiri eredu eta kudeaketa batekin elkar bizi behar izan dugulako. Baina sentsazioetatik arago badaude honetan eragiten duten arrazoiak. Etxe bizitza erostea eta alokairuan hartzea ia ezinezkoa bihurtu da gehienentzat. Zer ez gazteentzat, bere emantzipazio unea gero eta urrutiago ikusten dutelarik. Turismoaren garapena esta modu egokian eman. Eta esta da kontutan hartu, aktivitate honek sortzen dituen eragospenak eta kalteak donostiarren artean. Muchas y muchos donostiarras han tenido que dejar su barrio y muchos comercios han ido cerrando estos últimos años. Se ha ido transformando el aspecto y las relaciones sociales hasta el punto de que mucha gente dice no reconocer su barrio actual, sentirse extraña en su hábitat natural. Muikortasunean erabaki asko hartu dira eragileekin eta herritarrekin adostu gabe. Eta erabaki hauek trafiko arazoak ugaritu egin dituzte, azerrea piztuz. Azken aldian hartu diren erabaki askoren erdigunean estira dira donostiarrak egon. Eta horrek urrundu egin ditu udala eta hiritarrak. Donostiaren eguneroko beharrak berriro erdigunean jarri eta hiriaren bizitasuna berreskuratzea helburu izango duen udal gobernuaren ardura hartzeko pres gaudegu. Donostiaren beharrei erantzunez, ditugun erronkak denontzako aukera bihurtzeko eskaintza dugulako guk. Etorkizunerako bizibaldintzak eraikitzeko proposamena egungo beharretatik abiatuta eraiki behar dugulako. Porque nuestra apuesta es clara. Debemos recuperar la personalidad, idiosincrasia, el modus vivendi de Donostia y sus barrios. Pero no nos limitaremos a esto. No es suficiente. Miramos al futuro. Queremos para Donostia un nivel similar a las ciudades europeas más avanzadas, poniendo siempre en el centro las necesidades de las y los donostiarras. Donostiak egoerak eskatzen duen mailan egongo den udal gobernua behar du. Donostiarren beharrei eta keskei erantzun egokiak emateko mailan. Gizarte eta irigiza ditugun erronka estrategikoei ondoen erantzuteko mailan. Horretarako beharrezkoa da udal gobernua, politika publikoak eta arduradun politikoak Donostiako herritarrekin berriro konektatzea. Eta horretarako, zalantzari gabe, erronka honen mailan egongo diren proposamen politikoa eta ordezkari politikoak behar dira. Hori da, besteak beste, EH Bilduk eta gure hautagaitzak datozen hauteskundeetarako duen balio erantzia. Donostiaren nortasuna berreskuratzeko esperientzia eta ezagutza ditugulako. Eta konpromiso argia. Donostiarrek beren irian, beren biziproiektuak gara ditzaten bermatzeko lan egitea. Horregatik, guztiagatik, ziur nago, EH Bildu eta gaur aurkezten dudan taldea direla, hirionek eta donostiarrek behar duten proiektua giratzeko aukera politiko bakarra. Izan ere, gure helburu nagusia, herritarrei aukerak ematea da. Eta donostia Europako hiri aurreatuenen parera eramatea. Donostia necesita un gobierno municipal que tenga la capacidad necesaria para dar respuesta a las necesidades y preocupaciones de las y los donostiarras. Capacidad para abordar adecuadamente los retos estratégicos que, sin duda, debemos afrontar como sociedad y como ciudad. Para ello, es necesario volver a conectar el Gobierno municipal, las políticas públicas y los y las responsables políticos con la ciudadanía donostiarra. Para ello, sin duda, se necesita una propuesta política y responsables políticos que estén a la altura de este reto. Este es, entre otros, el valor añadido que tiene EH Bildu y nuestra candidatura en concreto para las próximas elecciones. Tenemos la experiencia y conocimiento necesarios para recuperar la personalidad de Donostia. Y tenemos un compromiso claro, trabajar incansablemente para garantizar que las y los donostiarras puedan desarrollar sus propios proyectos de vida en su ciudad. Por todo ello, estoy convencido de que EH Bildu y el equipo que hoy presento son la única oportunidad política capaz de liderar el proyecto que necesita esta ciudad. Porque nuestro objetivo principal consiste en dotar de oportunidades a la ciudadanía y llevar a Donostia al nivel de las ciudades más avanzadas de Europa. Tal osatzen dugunok, badakigu zeintzu diren erronka nagusiak etorkizunerako. Badakigu, zen horabidea hartu behar dugun, eta donostia birdezeinatzen ari gara. Ezinbestekoa da, hiri osoa haintzat hartzea. Horretarako, planteatzen dugu donostia hiru ardatz nagusietan garatzea. Kostako ardatza, ezagunena, antigua, zentroa, parte zarra, gros, problematika propioa daukana gaur egun. Erlazionatuta, batez ere, turismoak izandako eraginarekin, mugikortasunarekin eta etxe bizitzaren arazoarekin. El eje del Urumea. En el 2011 apostamos por aprovechar el potencial que nos ofrece el Urumea. Afirmábamos que no podíamos seguir dando la espalda al río. Y en esa seguimos por un desarrollo sostenible, incorporando servicios, equipamientos y actividades económicas en la zona, así como mejorando la accesibilidad. Convertiremos el Urumea y su entorno en un lugar entrañable y atractivo. Eta bariantaren ardatza, Donostia ekialdetik mendebaldera zeharkatzen duena. Ibilbide amable bat izango dena. gure gune asko, irabaziko dituena, auzoak eta iria orokorrean leku atzeginagoak eta seguruagoak izan daitezen. Kutsadura murriztuz, auzoak elkarlotuz, iriz garritasuna hobetuz eta garapen urbanistiko jasangarriak erraztuz. Garapen orekatu honek aukerak emango dizkigu, etxe bizitza, mugikortasuna, turismoa, gobernantza, ekonomia, berdintasuna, kultura, euskera, transformazio energetikoarekin lotutako gaiak beste modu batera planteatu eta irtenbideak bilatzeko. Talde honetan, nahiko talentu, gaitasuna, esperientzia daude, hartu beharreko ardurak hartzeko. Conocemos la ciudad, sus calles y barrios. Conocemos las asociaciones y manera de organizarse de las y los donostiarras. Conocemos el ayuntamiento y la gestión del mismo. Hemos gobernado esta ciudad. Aprendimos mucho de la experiencia y de los años posteriores. Y todo ello nos lleva a afirmar que estamos dispuestos y capacitadas para volver a gobernar Donostia con este equipo que hoy presentamos a la cabeza. Bukatu nahi dut, berriro, zerrenda honen balioa, azpimarratzen, eta baita EH Bilduren gainontzeko kide guztiak aipatuz. Komentzimentutik diot beste hauen lana guk egingo duguna bezain garrantzitsua dela. Eta jakin badakit, badakigu, bakoitza dagoen lekutik egingo duela proiektu honen alde. Ilusioz eta gogoz guk egingo dugun bezela. Ezkarrik asko ba denei eta gora donostia.